大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享啊！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百。 气十二讲，神要对你说什么？有一种美，叫人感动。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为敬畏耶和华的妇女，必得称赞：艳丽是虚假的。 美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞。美，在我们今天的这个时代里面，凡是，一些事、一些物，我们心中喜欢，我们很多时候都以美来加以形容。 我们会说很美、真美、非常美、美极了、太美、好美等等等等。那我们去这样的形容的话，就表达出我们心中对它的这个喜欢的层次。别人听我们这样的去形容，也会能够感受得到哇那种美的一个。 境界，所以举凡呢，就是呃食物啦、东西啦、风景啦、地方啦，呃各种各类的，你加上这个美下去呢，都可以拿来形容它。但是呢，我们可以这样讲，从人类开始以来，哦，我们说是比较原始一点的，很多时候那个美呢。 最早期其实都是在形容的，就是人这方面。人当然是有男人、女人呐，但是很常是男人、女人在这个形容，说是比较上都是偏向的是形容这个呃我们的这些的呃姐妹女性啊，以这个美来去形容她。 就好像，呃，有好多的这些的成语啦，哦，就是形容女性，啊，亭亭，呃，玉立，倾国倾城呐，啊，国色天香啊，沉鱼落雁，貌美如天仙呐，风华绝代，温柔可人，天生丽质，等等等等，还有有很多。 都是去形容，呃，女性在这个美这方面的，哦，那我们呃就要去思想问一问的，就是我们很多的这个事物啊，我们都可以用美来去形容它，然后呢，我们也常常去使用它，但是是否我们有想过，其实有一种美？ 它是美到能够感动人的，那个才是真的美。那我们今天所看的这个经文呢，呃，如果你有注意的话，它是《真言书》三十一章三十节。那我们近来都一直在讲的，就是《真言书》三十一章，然后都一直围绕在才德的妇女。 呃，才德的妇女，她应该有怎么样的一种的素质，有怎么样的一种表现，有怎么样的这种生命，是在三十一章里面一次重复的，啊，从不同的角度来去提来去讲的。所以，我们可以说呢，三十一章呢，也就是，啊啊，三十节。 我今天所讲的可以说是三十一章的一个小节啊，这个小节就是这个才德的妇女啊，她的一个小节是什么呢？那那个小节呢，就是这个文里提的，就是艳丽是虚假的，美容是虚浮的，为敬畏耶和华的妇女必得称赞，也就是什么？也就是说。 虽然是在这个三十一章里面提到的才德妇女，但是在才德的妇女，她有这个才干、本事，会做生意，不懒惰，勤劳，有责任照顾家庭。哦，这些都是非常的好。然后当中也有讲到她的品德啊，她的这个品德怎么样的去有智慧，怎么样有爱心啊，怎么样去助人，怎么做善事。 诶，这些也是很好修养品德。但是来到这里的时候呢，才德的妇女这些都是非常好。但是来到这里的时候，三十节却在当中要强调是什么呢？强调是为敬畏耶和华的妇女必得成长。也就是说，你有才，你有德，但是在才德之上，你要有敬畏耶和华的。 这样的妇女必得称赞。啊，如果你有才，啊，你有德，啊，样样都行，但是没有敬畏耶和华，你不会得到称赞的。啊，那在这里呢，这个经文呢，这个就是一个小节了。但是特别特别就要提到的就是艳丽是虚假的，美容是虚浮的。为什么呢？ 因为我们大家都知道，哦，我们也认可，我们也接受，啊，女人都是爱美的，啊，爱美是女人的天性，所以我们很自然的，我们可以接受，哦，我们也常常这样讲，所以呢，也变成呢一些女性呢，就是从爱美的事情上，她们也觉得是，哎呀，都可以接受。 而且大家也这样公认的。所以很重要的就在三十一章里面，三十节在讲到的就是艳丽与虚假，美容是虚浮的，那也就是圣经特别特别要提到针对这我们所谓的爱美是女人的天性啊，所以在这里呢，我们就要特别的去提。 所以这里有提到的是一个就是艳丽，跟美容都是相等啊，然后虚假跟虚浮又是相等，所以我们说它是平行的。那我们首先先这个美容，那我们讲到美容的时候呢，大概我们都会想到，哎，这个就是美容，就是在呃脸啊，特别是脸部上的哈。 美容这方面啊，我们都可以说它是一个外在，你可以看得到的。那你也可以通过一些外在的一些的呃方法啊保养啊，或者是呃所谓的啊，也要去洗脸呐，然后要放一些呃什么的呃精液体啦，或者是放一些呃用各种的方法啦。 啊，去让你这个呃外在的这个美容啊，可以看到的美容啊啊，比如说啊，皮呃皮肤很很有光泽啦，没有痘痘，没有黑斑，嗯，没有皱纹啊这些等等。然后这美容还加上了，就是可能更多的这个付出，那就是包括是说啊，你需要去啊拉脸啊、纹眉啦。 整植就是你去呃整容啊， <laughs> 做一些调整，严重的话可能还要动一些手术啊，可能呃我们一般说，哎有这个下巴比较尖呐，啊 <laughs> 这些等等哦，所以这个都是在外在啊的看得到，又通过外在的一些的啊。 算是保养啊，或者比较深入，我们说整容来去做，使到那个美容外在的是美，然后看起来人家喜欢。另一个呢，就是艳丽哦，艳丽就不是一种呃整容，或者是或者是一种。 手术艳丽是一种形容啊，形容那这个形容呢，特别就是说，怎么样能够知道它的意思呢？就是在提前二章九到十节，那我读给大家听。好，提前二章九到十节，又怨女人廉耻自守，以正派衣裳。 为装饰，不以偏法、黄金、珍珠和贵价的衣裳为装饰。那大概这里有讲到的，就是正派衣裳、偏法、黄金、珍珠，还有贵价的衣裳啊。这些呢，其实呢，它就是要讲到的，就是一种。 装饰啊，一种装饰，你怎么样去装饰？你怎么样去打扮？是否是得体啊？是否是朴素啊？在当中就特别提到的就是有非正派的衣裳啊，这个非正派的衣裳呢，它可能就是暴露了啊，穿着。 性感啊，然后给人家看的哦，呃，吸引别人，然后可能对一些人来说还是想入非非，所以这样的衣服呢，就是叫做艳里面的呃，带着的是一种什么性感暴露不合体统，那当然，呃，又加上的在服装上呢，它又提到的是一种。 贵价的衣裳，那按今天来说就是名牌咯。哦，啊，大家都穿衣服，但是你穿的衣服呢，哎，是名牌的。啊，人家穿的是四五十块，你穿的是两三百块。啊，然后人家一看，哇，这个设计就知道哦是属于什么牌子，或者是那个衣服本身呢都有那个牌子挂在那边。 啊，或者是它的布料，或者设计，人家一看，哇，这个是名牌，所以这个名牌呢，给人家立刻感受得到的是什么呢？哇，你是有钱的人，哦，这样的话就使到人带来一种很虚荣之心啊。当然，接下来在当中又有说偏法。 偏法按今天来说呢，那可能就是说，人说，哎呀，去做头发啊，做头发，做头发啊，那就是按今天来说，就就是，呃，那个头发呢，一般就是说去保养，保养过后呢，有一些人呢，他就在当中呢，可能比较夸张的，哇，又染紫色啊，那青色，哎呀，这个就是新潮一派了。 那另一方面呢，就是有一些呢，他就去染头发啊。说实在的，今天很普遍的黑中带一点棕色啊，我们就是 brown 啊，或者是呃呃 brown 啊，可能还不是太明显突出。但是你却发觉到，哎，还有一些呢，他把他头发染成什么？染成是金色啊，所以金毛颜色。 哎，这个金毛颜色，这个偏法金毛颜色，除了它的设计哦，或者发型，就是突出新潮开放，但是它又去软金色，哇，你背后一看呢，它可能真的是好像是一个洋人呢，哦，所以这个是软金法啊，软金法，然后呢，黄金珍珠，那大家也应该。 知道吧？那就是在戴在你的手掌啊、手指啊、手腕啊，或者是颈项啊这些等等啊这些呢，这些的装饰可以说黄金、珍珠，当然还加上 <laughs> 现在还有什么白金、钻石等等啊。哦，它的这个特处的地方就是 <laughs> 黄金金光闪闪嘛，对不对？珠宝呢，当然就是哇，很很很耀眼嘛。 所以，呃，金基本上就是说，你戴在身上的时候呢，是非常的呃突出啊，特别呃，跑到一些有灯光的地方，闪一闪闪一闪，哇，真的是人家都会跑来问你，哎呀，这个是多少钱啊？多少卡拉等等，哇，所以哇，你真的是很受注目。所以这些就是知道，就是在你身体上的这个。 装饰了。所以在艳丽和美貌来说呢，啊，它基本上就是你在你的脸上，还有在身体上的装饰，啊，你花了多少的时间，多少的心思，啊，在当中呢，来很专注在这方面。 当然都说了啊，爱美是女人的天性，所以早从人类历史以来，女人都是爱美的，而且也被社会文化所接受的。而今天我们作为一个基督徒本身呢，我们在这样的一个呃文化底下，那我们基督徒是不是呃姐妹们可以爱美呢？是不是可以去？ 美容啊，保养等等等等。我说呢，在某一方面来说呢，哎，保养当然是让自己呃是好像保养身体，保养呃身体，然后我们去运动也算是一种保养，所以健健康康的，我想大概也无妨啦。但是，呃，作为基督徒的姐妹，以此来去建立自信。 又以此，特别就是说，花了很多的时间、金钱啊，付出代价啊，来在美容这方面突出自己，或者是在艳丽这方面呢，哇，性感、暴露啊，要引人注目，让人家想入非非。我想，这个真是不合圣经的这个体统，因为刚才我们所读的圣经已经很明的说。 诶，不适合那些不正派的衣裳，也很清楚的，也告诉这我们，就是偏法啦，黄金啊，珍珠啊，等等等等啊，都在当中有所的提醒着我们，因此我们就要去思想说，我们今天作为基督徒，你是用什么来去吸引这？ 别人，你在当中呢？啊，所付出、花出的时间是有多少？那我们在这个呃其他的经文里面呢，就提到的，就是彼得前书。那彼得前书就提到这样：只要以里面有长久的温柔、安静的心为装饰。 这在神面前是极宝贵，因为苦食仰赖神的圣洁妇女，正是以此为装饰。所以彼得前书所提到的什么的装饰是上帝看为宝贵的呢？什么是当时圣洁妇人以为？ 的装饰呢？圣经在彼得前书就提到的，更为宝贵的是什么？是里面，而不是在外面。我在说，是里面，就是你的生命啊，是温柔、安静的，是里面的，不是以外在的装饰。然后，什么是当时圣界妇女？ 会有的装饰呢，就是温柔安静。当然，我们按今天把它引申，那就是你要有爱神爱人的生命，你要有呃容神益人的生命，你要追求生命的成长。那包括你要有读圣经，你要参与崇拜，你要侍奉，你要金钱奉献，你要有这个爱心帮助人等等。 所以，这就是你里面真正有的一个属灵生命。怎么样才能够讨神喜悦呢？按今天来说，就是敬畏耶和华。那我们今天放眼看看今天我们的教会，我们发觉到信徒啊，有些也随着这个时代的开放。 新潮，所以也在当中呢。在外貌上，在所谓的艳丽上、衣裳上、啊装饰上啊，都在当中呃，蛮开放新潮流。但是，当我们看到圣经的教导，特别他提到苦食圣洁的女人，也就是他指向。 圣经过去的这些圣界女人，然后用在我们现今我们的圣界的姐妹们，给一个教导，那就是神所喜悦的，是属于生命的成长。但是我们现在呢，发觉到在这方面呢，新潮开放啊，还有服装装饰。 等等，啊，美容这些，基本上你也 <laughs> 在讲台的信息上应该也听不到吧？啊，也没有人去讲。或许可以说，教会本身也就接受啊，我们的信徒新潮开放，呃，然后呃，暴露性感都没问题，所以也就不去提咯。啊，所以这个真的是七九九帮助。 教会要看重是里面的属灵生命。另一方面呢，也在这里善意的要提提醒。也很可悲的是，有些时候你会发觉到牧者传道或台上侍奉者啊，这些是被人家比较关注、注目、看得到的这些的所谓的和。 领袖们，有些时候也没有以身作则，啊，都打扮的入时，甚至有些还性感暴露，啊，很着重于外在的这些的呃，去吸引这他人，而没有一个得体，没有一个朴素，没有一个呃。 属灵生命，这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助我们。当我们深信圣经是神所漠视的，我们就要深信是当时的时代跟今日的时代。上帝，你的话语是永存，是宝贵的。 所以我们来到这个时代，虽然是有开放，虽然我们有进步，但圣经上帝的话语是没有改变。古时你怎么教导当时的信徒，让我们深信呢？今日你也一样的教导着我们。既然上帝的话语是漠视的，既然上帝的话语是教导信徒的。 所以在圣经里面，既然有提到的，就是我们的属灵生命是最为宝贵。外在的艳丽、美容，还有服装、装饰等等，我们都在当中要被提醒，是合乎圣经的教导，合乎圣徒的体统。 我们祈求主打开属灵的眼睛，给教会牧者、传道领袖以身作则，给信徒我们认真的去看待，好好的去学习，让我们知道在这个时代，我们的周围许多的还没有信主的人，他们的眼睛其实是看着。 盯着着我们信徒，而如果我们信徒没有分别为圣，那与他们一样走上新潮，开放，而只在意外在，那主啊，我们相信教会也没有任何的吸引力，能够吸引来去为主做见证了。我们祈求主帮助。 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场来祷告。欢迎你转发，让别人也得到福音的好处。